今ご紹介にありました我孫子市印西市を拠点として活動しているよさこいソーラン志と申しますチームの名の通り志高く精一杯演舞したいと思いますので5000円のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いします強い志を抱き 目指すはてっぺんよさこいソーラン志いざ